Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ateşli kahve sunumu yapacağız. Kahve her zaman kahve olacak zaten. Bol köpüklü kahvemiz olacak. Ee, sadece sunumu farklı olacak. Ee, bunu özel günler günlerinizde, sevgililer gününde kızlar e, veya pardon erkekler e, kız arkadaşlarına yapabilirler. Veyahut da kızlar e, görücüler geldiğinde e, mustakbel kayınpeder, kayınlasına e, gözüne gir, girme havası da <laughs> yapabilirler arkadaşlar. E, bu videoyu daha önce başka bir arkadaşta gördüm. Hoşuma gitti. E, ondan e, açıkçası çaldım. E, inşallah biz de yapacağız bakalım. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Yani e, hiç denemedim. Sizlerle beraber deneyeceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. Şuradan kahvemizi şey yapalım. Ha, bu arada e, kahvemizi e, birden fazla kişiye yapacak olduğumuz zaman nasıl yapacağız diye soran arkadaşlar vardı. E, onları da onu da göstereyim. Şimdi ben 3 kişilik yapacağım mesela arkadaşlar. Aha döktük. Evet kahvemiz bu e, bu fincana 2 2 fincanlık yapacağım. Pardon bu cezveye 2 fincanlık yapacağım. Şu şekilde 3 e, üç çay kaşığı attım dolu dolu. Bir de şu şekilde biraz ilave ettim. Şunu da tek fincanlık yapacağım. Şu cezveyi. Şöyle dolu dolu e, bir çay kaşığı atarsanız normal gelir arkadaşlar. E, ben tam dolu dolu atmadığım için sonradan biraz daha ilave ettim. Evet. E, şu iki e, ee, fincanlık olan şekerli olacak arkadaşlar. Şu kadar atalım. Evet. Diğer tek fincanlık olan da e, sade olacak. Evet. İki fincanlık olana atıyorum. Fincanla ölçerek yapıyoruz atıyoruz pardon. Sap kameraman <laughs> arkadaşım yeğenim <laughs> kafayı çarptı bu arada. Sakardır kendisi. Şu küçük ocağın yanmaması kötü oldu ya. Küçük ocak yansaydı daha iyi olacaktı. Neyse arkadaşlar e, birden fazla yapacağınız zaman e, bu da normalde e, gördüğünüz gibi üzerine biraz daha şey attınız mı kahvesinin suyunu attınız mı iki fincan çıkartır arkadaşlar. E, birden fazla yapacağınız zaman bu şekilde e, şey yapın. Yani en ideali, en güzel köpüğü alacağınız en güzel köpüğü e, iki fincanlıkta alabilirsiniz bundan fazlasında hani e, daha güzel köpük olmuyor. Yani paylaşımını güzel yapamıyoruz. O yüzden şimdi gelelim. Hangisi yakıyor bu? Şu yakıyordu herhalde. Ops yanacağız. Evet mümkün olduğu kadar en kısa getiriyoruz. Bunu biraz daha kısmak istiyorum ben. Evet arkadaşlar. Ocağın, ocağın üstüne koyduk kahvemizi ve karıştırıyoruz. Şimdi e, şey yapacağız ya arkadaşlar. Birden fazla kahve yapacağız. Allah sonra. Birden fazla e, kahve yapacağımız için iki cezve e, ve iki ocak birden kullanırsak Böyle tabi ayarlayabilirsem, şayet yakabilirsem. Şunun ayarı biraz şey arkadaşlar. Evet, şunu büyük olanı şuraya almak istiyorum. Bunun demirini de alsak iyi olacak aslında. Evet, büyük olan orada kalsın şekli bu e, sade olan arkadaşlar. Evet. Karıştırıyoruz. Neden karıştırıyoruz, karıştırıyoruz arkadaşlar? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi herkes e, kahve karıştırılmaz. Ocağın üstündeyken karıştırılmaz diyorlar. Ee, arkadaşlar ocağın üstünde karıştırmanın sebebi bence hani bizim buralarda hep karıştırırız zaten de e, ama karıştırılması da gerekiyor Nedenini söylemek istiyorum. Şimdi e, biz soğuk suyla, normal e, içme suyuyla yaptığımız için bu kahveleri e, sonuçta kahve atıyorsunuz, şeker atıyorsunuz. E, suyla bunun e, karışması için e, mesela kesme şeker kullananlar soğuk suda e, kesme şeker soğuk suda birden çözülmez. E, toz şeker bile hani e, hemen erimez. O yüzden biraz ocağın üstünde karıştırırsak arkadaşlar bunları e, biraz daha e, ılıt kahvenin suyu ılıyınca daha güzel e, eriyecektir. Daha güzel sonuç alacağımıza eminim düşünüyorum. O yüzden bence mantıken e, ocağın üstüne koymadan karıştırsanız bile ocağın üstünde de bir müddet karıştırın. Ateşimiz kısık olacaktı ama biraz fazla oldu. Neyse oynamayacağım artık ateşle. Orun ayarı biraz arkadaşlar şey. Evet. Gördüğünüz gibi kahvemiz geliyor. Tabi bizim diğer videolarımızda e, çay ocağımızda çektiğimiz e, videomuz e, elimiz oraya ocağa daha yatkın olduğu için burada biraz şey oluyor. Yani e, zorluk çekiyoruz. Evet köpük geldikçe görüyorsunuz kahvelerimize paylaştırıyoruz. Bir yandan diğer cezvemizdeki kahvemiz de ağır ağır geliyor. <laughs> o acele etmese iyi olur. Yetiştiremeyeceğiz şimdi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Köpüğü böyle ağır ağır fincanlara paylaştırıyoruz arkadaşlar. Hop. Başlamadık iyiye. Evet. Biraz ocağa batırdık. Evet arkadaşlar. Bunlar, bunlar şekerli olan kahvelerimiz şu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi diğer cezvedeki diğer cezvedeki diyorum kameran arkadaşım diğer cezvedeki diyorum buraya çek diğer cezvedeki kahvemizde sahil olan kahvemizde Kameraman arkadaşım değil pardon. Kameraman yeğenim. Bunun köpüğü şey olmadı ya. Güzel olmadı ya. Neden öyle oldu? Evet. Oluyor biraz biraz. Bu e, şey olduğundan Ocakta biraz çok beklediğinden arkadaşlar gördüğünüz gibi köpüğü güzel olmadı. Yalan yok. Evet olmadı. Ee, ocağımızı da kapalım. Şimdi gelelim işin asıl sırrına. Sırrı dediğimiz şey alevine. Şekersizde e, köpük olmadı. Biz de sunumda yapalım onu. Sunumla tamamlayalım. Neyi sunumla tamamlıyorsun? Ateşli sunum. Ya ateşli sunum zaten ayrı bir olay ya. Ya. Dur Allah elim yandı lan. Sırıtma. Evet. Arkadaşlar <clears throat> bu nasıl oluyormuş? Görüyor e, ateşli sunum e, şu şekilde arkadaşlar. Tuz atıyormuşuz kahvenin kenarlarına. Şöyle fincana şeysine e, hiçbir zararı olmuyormuş. Olmadığını söyledi arkadaş. Allah şuraya çok gitmiş lan arka tarafını görmemişiz. Evet Şöyle Allah ona da çok gitti lan. Elimin de ayarı yok ha. Evet biraz acele ediyorum arkadaşlar ya o yüzden bugün sakarlığım beceriksizliğim üzerimde. Sanki çok becerik de diyecekler ince. Arkadaşlar bu arada videomuzu izleyen arkadaşlarım beğenirseniz videolarımızı beğenip e, yorum yaparsanız çok sevinirim. E, gördüğünüz gibi oh biraz çok gidiyorum. Neyse hadi deneyelim bakalım. Hadi güzel güzel olacak mı olmayacak mı bakalım bakalım. Hadi bismillah patlamayız değil lan? Evet. Evet. Evet. Oğlum fincanlar sıcaktan içilir mi? Evet lan bir yakaladım nasıl olacak? Gördüğünüz gibi evet gerçekten güzel, nahoş bir e, şey oldu. Ne oluyor lan onlara? Oğlum kahveler pişiyor lan daha. Arkadaşlar kahveler pişiyor görüyor musunuz içinde? Sön lan. Sönmüyor valla. Evi yakacağız şimdi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle Muhteşem hem, bir manzara. Hem manzara olarak şey olarak güzel. Bunu tepsiyle artık e, sevgilinize, kayınvalidelerinize, e, ailenize sunum yapabilirsiniz. Tamam. E, izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar.